君のボタンをそっと外して明かりを消して夜が始まった首を横には振らせ明かりを消すよおいで3 2 1初めてだってことわかってるよだから僕にエスコートさせて今目の前にいる僕を信じて Any place in the city take you to the next stage We're going to the next page 怖い思いは一緒ですだけど君といるとなぜか恐怖心が好奇心に変わる One jam in the city We can turn the lights out Gotta take it all the way Clap your hands 君のボタンをそっと外して明かりを消して夜が始まる こっちおいでこっちおいでこっちおいで OK 太陽と月が体重ね僕らが生まれた次は君が上の番だこっちおいでこっちおいでこっちおいで Get hands up in the city こっちおいで Get hands up

色と寂しい思いはさせないと誓うよねねねえ、yeah, yeah、君のボタンのラストの一つを外すよねねねえ